Ассаламу алейкум достор біз жакында эле ә, ысык көл областына түп районында конокто олып келдік. ал жака жөн барған жоқпыз. Э, атайын мектеп окуучулары үчүн 5 э, күндүк актердук чеберчиликти өнүктүрүү боюнча мастер класс өтүп келдик сабактарыбыз аябай кызыктуу жана пайдалуу болду деп ишенем албетте актердук өнөргө кызыккан балдарыбыз кыздарыбыз аябай көп экенине күбө болдук өсүп келаткан жаштардын билимине келечегине кайдыгер карабай ушундай мүмкүнчүлүк түзүп бергендиги үчүн түп райондук мамлекеттик администрациясына жана билим берүү бөлүмүнө маалымат жактан колдоо көрсөткөндүгү үчүн каракол тв телеканалына мектеп директорлоруна жана мугалимдер жамаатына жана санташ айыл өкмөтүнүн жалпы жамаатына айыл башчыларына деги эле жалпы э, айыл тургундарына терең ыраазычылык билдиребиз баарыбызды жылуу кабыл алып э, жакшы тосуп алып атышты бул да болсо агартууга болгон чоң салым деп билебиз анда эмесе көп сүйлөбөй биздин мастер класстан өткөн окуучулардын тамашаларына көңүлүңүздөрдү буралы 임계된 종으로 해주면서 움직일 때 힘내 들어간 적 아니면 들어가는 순대? 하나 어떨지? 아, силердин мектепке келбейт го деп кайра кетип калгам так сенчи сен сен эмнеге келенжок агай мен келмекмин келейин деп эле ойлоп кечинде кечикпейин деп мектептеги кийим кийип жатып алгам анан түшүндө туалетке баргам анан эртең менен турсам агай мен кечинде телефон чукулап жатып күнделікті ертең мен жетіде болдым деп кешкі жетіге қоялық сенші сен болып тұр бұлар ғой мақұл эми болбогон шылтоон айтып атат сен эмнеге кечиктиң агай мен эртең мен жакшы эле келаткам мектепке эртең мен тургулукунан жолдон келатсам чоң балдар мени кармоо болуп садик бияктан эмес тиякта деп мени жака жүрөт эми кечикпей жүрсүң Emine rolündesin. Evet. Var. 근데 어떠면서 деді қыздар өтінше отырбайсыңар ғой қана балалар айтқылашы мекен деген не ей өмірбек сен не бұлтың көтеріп атасың ағай атам айтқанда чоңдор қол көтербе деп ой азамат мақұл тура айтыптыр бирок мектепте қол көтерер мақұл ғой мақұл сен ғой мақұл сен не бұтың көтеріп атасың ағайын мен қарасам ол көтеріп тұрамын мен де көтеріп қоймын қол қол көтеріп отырасыз а айтып қалшы мекен деген не екен бұл так айтшы рамазан мекен деген біздің үй ағайын мекен деген біздің мектеп ағай ағай жоқ балалар мындай да негізі мекен деген рамазандың атасы мысалы же болмаса баямандың апасы мен бұл бул деген ата эне өскен ошондой эле туурабы анан ким айтат мекен эмне кана айтчы мекен ага ошондо мекен деген рамазандын ата энеси болуп калабы же байелдин ата энеси болуп калабы жок ал сенин ата энең менин ата энем баарыбыздын ата энебиз э балдар жазгыла демек мекен 112-ден хабар келді құлақтандыру урматтуу аял заты 7 мартта өлкенің барлық аймақтарында қату жамал болу еркектердің барын ұшырып кетіп 9 мартта қайра жерге алып түшөт аңдықтан андықтан сақ болыңыздар Даярсыңды экзаменге Ола, дайын. Бірінші сұрау. кыргызстандын ең алғашқы президенті кім? ой ой Қырғызстан желегінің өңі қандай түсі? Қып қызыл. Қып қызыл. Ой, азамат. Уна эмнесіз жүрбөйт? Бензин жоқ болса жүрбөйт. Бензин жоқ. Кийингилер шықтық коёт адам. бар кейін шығып кетші кейін шығып қойшы мен жоқ жүріп кет болмаса исім жоқ мен киргенде сен жоқ сен киргенде мен жоқ жоқ киргенде кіргенде сен жоқ ушунун бети жоқ азиат не не саған голубай деп естіген давай естек қойшы түсіндіңдер мына эстекке болбайды кішкене қалып айтқанда чегімен болды азият мына бері келсін мына орныма отырып көрсін міне болбай айталы осы жерден қана сөйлетші қана ағай ағай көтөтші көтөт мектептің артын айнұр әжеймен не алып жүрдің азият шынында эле угулбай турбайбы кой турмай э, калып ким болосуңар мен чоң чоңойгондо мугалим болом ой азамат дагы мен врач э, чоңойгондо врач болот экенсиңер дагы дагы дагы дагыи э, аделя кана айтчы агай мен чоңойгондо бизнес эле болом астында машинанын түрү акча толуп турат аркамда болсо балдар чуркап жүргөн охранниктерим кайтарып жүрөт эки капталында заңкайган компаниялар турат ошондо мен өлө байыз болом дейсиз мен әлдедан личный шофер болған мақұл отыр дағы дағы дағы дағы мен әдиядан личный ашпос сұлу ғой дағы ағайынмен мен мал түсіп вот тұр отыр қана тағы кім айтады қана Улан, қанат тұршы сен айтшы кім боласың сен ағайын мен әділ ағаны күйеу болайын сүйдігеніңе сүйдеген жашыл қашайып ана аябай сақташ керек Егер де жақшылап сақтабасаң жеп кетеді бір бап кешек. сіздің балаңыз аябай жақсы бала Мен татқанда аябай жакшы ә? бала бирок сабакка таптакыр көңүл бурбайт кечээген эле мисалга тарасак жөп жөнөкөй белдиңди ким баса алган десек мен алган эмесмин агай дейт балам сен алдың беле сен алдың беле алған болсаң бер балам жөн жөн қайтарып берген айтып қойын андай болбайды балам ата өліп кетейін мен алған жоқпын өліп кетейін точно қарындашым мен бул асап бермек бермегендерге эми алган эмесмин деп атпайбы өлүп кетейин деп атпайбы э макул анын өзүн табылган саат карасак ошосуздар бир күнү чымчык менен карга бир таалга конуп калышат алар сүйлөшүп калышат карга чымчыктан сурайт эй сен өзү кимсиң мен бүркүтмүн акарга кайра сүрөт эмнеге сен мынча кичинекейсиң бүркүттөр чоң болот да дейт мен жети айлыкмын да ошон үчүн кичинекеймин дейт Ана кайра чымчык сурайт а сен өзүң кимсиң дейт мен аккуумун а эмнеге сен аккуу болосуң да капкарасың мен анткени шахтада иштейм да деген экен жазгыла бүгүнкү сабагыбыз 5 жана hana kim 보석 준비가 되어서 하나의 과제 김대식에 와서 해나가 qanday o'ylay beshik orqasi kelmasini ajamol sen bunday qo'l ko'tarib aytasan og'a opam uyga erta kel degan uyga boramiz aytganda yana nima bo'lib ketdi toqoylam chiqsin aytib beraman Sıcaktan ne? Saat 58 oldu. Ya salamat. Sen ne geçip duruyorsun? Ay, kutak kap. Hmm, sen ағай сағат тоқтап қалып тұр сағат тоқтап қалып тұр ба Сенші? ше ағай ұйқы келдің бе Сенші? ағай бала қарап ба? бала қарап қалдың ба э, сен ше не болды саған не ойлап отырсың ағай бұлар шын барын айтып ашпады ғой сабағыңыз музыка қана кім айтады музыкада қанша нота бар қана айтшы жеті нота бар ағай ой азамат отыр ағай жеті нота бар қайсы ноталар қана кім айтады қана до ре ми фа соль ля си до до э ой азамат так ой айзат айзат сен не ұқтап отырсың сен не ұқпай жатасың мені ұғадамай а эмне уктап атасың просто эле сиздин айтқаныңызды түш көріп көрүп аткам да жок түшүңдө эмес өңүңдө жазабыз жети нота бар экен э балдар так балдар жазыла. Бүгінгі біздің сабагыбыз жер планетасы жөнінде болмокчу жердин формасы қандай? нурзат кана айтшы, жер жээдин формасы кандай экен учуштуктан мырза каса мырза жер кандай формада мына жер эмне төрт бурчтук мырза мындай кичине мындай көңүл бурсаң мына жердин формасы мына жердин формасы сүйрүк сыртынан шығып кетші болды мен бір нәрсені айтып коеюн жерде тоғалап бірде болса бірде көрүшөбүз да